ni ugufata intanga zanjye n'ize bakazitera muri wa muntu ugiye kutubyarira mami uyu mukobwa ni uwawe oh my godness bose urukundo mwifashisha nk'agakingirizo kankingira kugira ngo hatagira umuntu winjira mu buzima bwanjye ngo ambaze icyo nkora dogita uriya ntabwo ari mama wa kami kami ninde jya ku rubuga wa eshatu akadomo aba akadomo rawa ufungure konte ukoresheje imeri cyangwa nimero yawe ahasigaye ujye ukanda kuri filime wifuza kureba uhitemo uburyo wifuza kwishyuriramo harimo momo visa na masitakadi ku ifatabuguzi ry'ukwezi ry'ibihumbi bine gusa by'amanyarwanda ukirebera izo wifuza zose harimo n'ibiganiro ndetse n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza aba hehe n'irungu